观众欢迎你们回到冰冰的频道，我是冰冰。我们接下来开箱的是山西福袋，这是他们跟全家合作的福袋。听说这个福袋啊很难买得到，刚好我很幸运的去第一家就买到了，而且最后一个哎，怎么那么难买？ 难买啊，真的，这还蛮抢手的感觉。 <laughs> 这个福袋，他第一次也是跟全家合作的三 C 的福袋，还蛮特别的。然后我们看他的奖项有哪些，他的奖头头奖有那个摩托车，电动摩托车。 还有 iPhone 手机十三，我们迫不及待来开箱看里面有什么呢？我也很期待，赶快来开。来看里面有什么呢？第一个，啊，这个。 充电头，筒吗？第一个我们来看充电的。这第二个是什么呢？哇塞，车充哎！ 这个第二个是车，第二个是车充，这还蛮实用的。我们来看还有什么呢？我们来看里面还有什么呢？红包袋。咦，你们好奇那个抽奖券在哪里呢？ 大跟大跟红包袋包一起，然后我们只要输入他这个 Q R code 里面登录填写你的资料姓名个人资料就可以了。然后他还有这边的序号登录，这边有还有一个序号，这边有序号登录。我们只要写那个 Q R。 点那个 Q R code 进去，填写你个人资料，还有那个序号进去，就可以抽奖喽。但是你们要注意时间哦，不要截止超过时间登录哦，这样就没得抽奖喽。这个福袋是四九九，还蛮特别的，虎年的福袋。 你们喜欢我的影片了吗？各位观众，帮我按赞。还没订阅我的频道的朋友，请麻烦帮我订阅哦。我们下次见，拜拜。